Somos Ataxia y estaremos tocando el 26 de mayo jueves en el festival Endomusic. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να παίξουμε με ολόκληρη την εφταμελή μπάντα. Anem a presentar el nostre darrer treball discogràfic eh, que va eixir del forn al mes de juliol passat. L'anem a presentar amb molt de carinyo i amor. برنامج حفلتنا رح يكون مرتكز على الموسيقى اليونانية الشعبية وآسيا الصورة بالإضافة لبعض المؤلفات الخاصة بالفرقة Οι στίχοι μας διεκδικούν έναν καλύτερο κόσμο όπου τα σύνορα δεν θα είναι ένας φραγμός μεταξύ ζωής και θανάτου. Ens fa molta il·lusió participar en aquest festival que aposta des de fa anys per la música d'arrel. Os esperamos a todas y todos en Etnomusic el próximo jueves 26 de mayo.